Lina, dit was baie opgewonde vir my. Ek was baie opgewonde om in jou klas te wees die na, uh, verlede week. En die kinders was het so mooi opgetree en hulle het so baie geken. En ek het vir jou uh, gesien hoe jy die woordeskat so uitbrei vir hulle. Sê vir my, wat verstaan jy as ek as ek sê wat is woordeskat? Wel, poosje van mij. Woordeskat beteken dis die woorde en dit is die idiome en dis frases wat die leerlinge gebruik. Ja, en hulle het die en hulle het die mooiste woorde gebruik, nê? Nee, want Definitief. jy het vir hulle uh modelleer. Definitief. Ja. En ek voel net vir jou van waarom is dit so belangrik dat 'n kind 'n uitgebreide woordeskat moet hê? Vir 'n uitgebreide woordeskatboosje behoort die kind te kan hoor wanneer jy die woord sê. Die kind behoort ook te kan die woorde kan skryf wat jy aan die kind oorgedra het. Die kind behoort ook daardie woorde kan lees en natuurlik is die uitspraak die belangrikste. Kan jy 'n voorbeeld vir ons gee? Byvoorbeeld soos 'n woordjie soos ons het verlede week gehad, vloeise partytjie en ek het toe gehoor 'n kindjie sê vloeise party chi. Mm. En toe het ek dit reggestel en sê ek vir haar, ons sê nie party chi nie, ons sê partytjie. En en en nadat het sy dit reggestel. Nadat ek dit uh, eh, reggestel het, het sy dit tog te oulik vir my gesê, "Floeis, 'n hmm. partytjie." Mm. So dis so dis die uitspraak van van die ehm um, die betekenis van die om die betekenis uit te bring moet die kind daarom daardie woord te kan skryf mm -hmm. die kind behoort dit in 'n sin te kan gebruik ja. dit is dit is ook baie belangrijk. baie belangrik want ek het verlede week ook daar is um, die ander kind het ek gevra toe ek vir haar vra het jy al ooit 'n partytjie gehad toe sê sy vir my nee juffrou ek het nog nooit 'n partytjie ja. gehad nie maar eh, ek het ek het vir aan haar verduidelik wanneer jy elke keer vir 'n jaar dan dan mos jy verjaarsdag en dan is daar mos altyd 'n partytjie en nie 'n partytjie nie. Want <laughs> dit is partytjie is mos is mos spreektaal, is 'n streektaal. Ja, né? Maar die regte uitspraak is baie belangrik. So van van wat jy nou gesê het, ja. Lena, kan ek sê uh, as ons woordeskat gebruik of of woordeskat die betekenis van woordeskat is woorde wat ons verstaan, yeah. Ja. né? Dis woorde wat ons kan hoor. Dis woorde woorde wat ons kan skryf en dis woorde wat ons kan lees en dis woorde wat ons kan uitspreek uitspreek uitspreek en die uitspraak is belangrik belangrik ja en die funksie van die woord in die sin in die sin is baie is baie belangrik, belangrik soos byvoorbeeld ek kan vir die kind vra waarom sê ons vloei wil 'n partytjie hê hmm. en dan kan ek vir die kind sê die funksie van hê beteken dit is iets wat hy graag wil hê mm. en nie net iets wat wat hy wat hy, wat hy aan gedink het nie dis so dit is iets ja. wat jy graag wil hê in ons in ons pas se lewe ook as ek sê ek wil graag 'n motor hê dan gaan ek iets daaromtrent doen ek gaan my finansies uh, bymekaar kry mm. sodat ek daardie motor kan kry mm. vir 'n partytjie wat wil ons sê vir 'n partytjie daar moet 'n koek wees daar moet presentjies wees daar moet ook 'n uh, eh, um, ehm, daar moet ook ander uh, bybehore wees mm. soos byvoorbeeld op die koek met daai kersies wees waarom gaan daai kersies mm. op die koek hmm. wees want die kers moet uitgeblaas word so net van een storie kan ons al woordeskat uitbrei maar uitbrei um, soos kersies eh, versierings ballonne ballonne en die koek en en en, en almal wat daar sing veel geluk lewe maatjie so ons brei nou hulle woordeskat dat heeltemal uit. So as ons as die kinders nou uh, woorde leer, ehm uh, noem ons dit dis die die breedte of die ja. grootte yes. van hulle woordeskat. So wat beteken breed of groot? Breedte of grootte van breedte beteken hoeveel woorde die kind die kind ken. Uh, Byvoorbeeld in graad 1 aan die einde van die jaar behoort leerders ten minste 4 nog honderd sigwoorde te ken. En dis baie nog hoe hoe doen 'n mens dit? Sigwoorde, dis eh, 'n sigwoord is 'n woordjie wat die kind net behoort te mm. ken. Mm. Dit is nie 'n langer woord wat ons kan opbreek in lettergrepe nie, soos die, y, is mm. en ek en e. Dit is die klein woordjies wat die kind behoort te ken. Hy behoort dit net te kan skink kan kyk en te kan sê. En die woorde wat nuusig woorde is, ehm um, moet jy nou vir hulle leer. Daardie woorde moet ek aanleer. Ek skryf dit gewoonlik op splitskaarte. Mm. Byvoorbeeld soos 'n vloeise partytjie was daar woorde soos partytjie, mamma, uh, speelgoed, al daardie woorde. Nou daardie woorde moet ek eers vir aan die leerders ek wys die flitskaart en dan moet ek dit vir die leerders sê en hulle herhaal dit na my en herhaling het vir my al geleer hmm. dat kinders dit langer onthou. Oh. En as die kind die woord gesien het en ek het dit herhaal en die kind het dit herhaal, gaan die kind dit baie langer onthou. So dis die breedte van dis die woordeskat. Dis hoeveel woorde ken hulle. Wat is die diepte? Die diepte beteken hoe goed die kind daardie woorde ken. Dit is baie belangrik. So, eh, dit is nie net hoe goed hy dit ken nie, maar dit is ook kennis wat hy in die wêreld opgedoen het. In die wêreld beteken in die huis mm. waar hy groot word, in die klas hoe goed hy daardie woorde ken en die onderwyser is altyd die persoon wat daardie wat daardie aspek kan uitbring deur elke dag daardie woorde te herhaal, dit teen die letterlyn te sit, mm. dit af te haal, miskien 'n woordjie op die kind se vingertjie te sit en vir die kindjie van kindjie te vra hierdie woordjie is hierdie. Hmm. Kan jy die woordjie vir vrou sê? Hierdie. Nou môre ek weer daardie selfde woordjie. Môre gaan jy daardie woordjie ken, ken ja. en dan dan word daardie woordjie hierdie op die letterlyn onder die h geplaas. Hmm. Die kind moet ook die letterlyn ken sodat die en die kind moet ook die beginwoord van hmm. begin klankie Klank. van 'n woordjie ken, dan gaan die kindjie die woordjie langer onthou. Maar ons ondervinding is in meeste van die skole en in die klasse het die kinders nie die breedte of die diepte van die woordeskat nie. En daarom is dit baie belangrik dat die onderwysers die woorde uh, vir hulle aanleer sodat hulle uh, eh, woordeskat kan uitbrei maar hulle kan ook weet wat om met daardie woorde te doen. En dan later gebruik ons gebruik ons ook selfs 'n klein woordeboekie om die woordjies aan in te skryf en so onthou die kind die woorde nog langer. Baie dankie. En ons gee dit ook natuurlik vir tuiswerk. Baie dankie Leen.